Das Klima in der Schweiz erwärmt sich viel schneller und unsere Gletscher die schmelzen. Das passiert vor allem, weil die Menschheit viel zu viel Öl und Kohle verbraucht. Weil die Situation dringend und brenzlig ist, haben sich alle Länder der Welt verpflichtet, ihre CO2-Emissionen schrittweise zu reduzieren, jedes nach seinen eigenen Möglichkeiten. So auch die Schweiz. Am 13. Juni stimmen wir über das Gesetz ab, wo unsere Unabhängigkeit vom Öl organisiert. Doch das Gesetz wird von der Mineralölindustrie mit harten Bandagen bekämpft. Das Kinderzimmer brennt und der Brandstifter versucht, die Löscharbeit zu behindern. Wenn der Gesetzesentwurf jetzt abgelehnt wird, wird äh, die Schweizer Klimapolitik für die nächsten zehn Jahre gelähmt. Genug zögert und lamentiert. Stimmen wir gemeinsam Ja.